haki haki sawa kuende kwa nani, na wale wasiotaka haki wache waende ACT. E kwa jina naitwa Hanima Omar Sultani, natokea wilaya ya Magharibi B, jimbo la Pangawe, katika chama cha Kafu. Ni mkurugenzi wa haki za binadamu wa task force ya wanawake ya taifa mimi kama Halima nilikuwa chama changu cha mwanzo ni cha kafu na nikifanyia kazi nikiwa na umri mdogo sana, na mengi alinikuta na mengi nilifanya, nilifanya katika chama hichi cha kafu baada ya kutokea mgogoro kidogo sio mkubwa, sisemi kama mkubwa, ni kidogo wa kibinadamu, maalim na profesa, tukaamua turudi ACT kwa kumfata kiongozi wetu Maalim Seif Sharifu Hamadi, kwa kuwa tulikuwa tunampenda, tunamwamini analotuambia, tunamjali na tunamthamini. Tukawa hatukurudi nyuma kufata kauli yake anaoitaka na sisi kuifanyia kazi, tukenda ICT. Kwa bahati nzuri au mbaya, Mwenyezi Mungu Maalim alimwita akamhitaji alipomwita alipomhitaji, tukabakia na majonzi makubwa, kwa sababu kile chama tulichokwenda sisi tulikuwa hatukuridhika nacho na kauli ya Maalimu alisema twendeni hapa tukatafute jukwaa la kufanyia siasa. Sasa ile kauli ya kusema kuwa twendeni hapa tukatafute jukwaa la kufanyia siasa, sisi ndio tulioifuatia, lakini hatukufata chama kile kama kama kwa mapenzi, hatukukipenda hususa, kama mimi Hanima sikukipenda. Sasa baada ya kwenda katika uchaguzi mkuu, Maalim Wakati kashaondoka. Tulikwenda katika uchaguzi mkuu, tulichagua kiongozi wetu Maalim Hamadi Masudi kuwa huyu ndo tunataka awe mkombozi wetu wa Zanzibar, wa kuikomboa Zanzibar. Tukamchagua atufikishe pale tunapotaka, lakini viongozi wa ACT hawakuridhika nayo yale, ikabidi wakatufanyia figisu nyingi sana sisi wa wafuasi wa Mwalimu Hamadi, na tulipata manyanyaso makubwa sana sisi wafuasi wa Mwalimu Hamadi. Ndipo badala uchaguzi kumalizika na mateso tuliyopata katika mkutano mkuu wao, ndo tulipoamua sisi tumfate Mwalimu Hamadi na tukakaa kwa umoja wetu, kwa mashirikiano yetu, chama gani turudi, tukasema turudi nyumbani, na tuliamua kurudi nyumbani. Sasa ACT nawaambia, fanyeni kazi yenu ya chama chenu, fanyeni michakato yenu, tangazeni sera zenu, musitujadili sisi tuliotoka ACT tukaja kafu muturudishe anayetaka kurudi atarudi kama kwa matakwa yake yeye mwenyewe, lakini kama mimi hanima chama changu ni kafu na nitabakia kafu. Niliingia ACT si kwa mapenzi, na wala asitokezee mtu yoyote kunifata kwa kunijadili mimi kuwa nirudi ACT, si kwa pesa wala si kwa lolote. Mimi chama changu ni kafu, tena ni kafu haki